咁啊，佢嚟講咧，有第一個，你我咧就已經係非法喺安國區擺賣。啊，第一嚟講，我咧，啊個檔口未搞好，啱啱就搬過嚟，我哋希望咧就係食環署咧俾一間監控我哋，會唔會影響到隔離，影響到佢個生存嘅機會？而家下咧就擺車仔，直連行都冇。 佢翻貨嚟講一大堆，放喺邊度咧？你安置好嘅就講咧，就夾硬逼佢過嚟呢度。你唔係講嘢，我唔係，我就喺隔離嘅啫。隔離啫。嚇，因為我知道呢件事嘅來龍去脈。啊，呢位啊，助手。咁啊係。誒，佢誒佢老婆咧，就係仲有一兩日咧，就喺港惠醫院死㗎啦。 咁你不妨嚟講啊，派代表去探望個牌子咧，即唔？係，我希望你個講出嚟，有品牌子嚟講，個牌子就去咗廣華醫院探個老婆，佢老婆咧仲有兩日之內就死亡㗎啦。探希望你哋咧就關心下、因恤下、又又研究下呢個點解會擺個生果牌，好唔好？係啊，我哋開波開咗咁耐。 系咪先？未復我哋而家，家下人哋買咗生果嚟攞放心嘅地方放，你又要攞把尺嚟度？即係佢賣我意思嚟講，係咪先？我唔係先經你啲嘢，唔好亂鬼我哋解釋啫，我哋讓市民知道下個過程啊，點解會咁樣買？點解咁樣樣讀咁特別？ 長街呢度賣多過呢度賣，冇得執過。鬼冇食咁，啊！如果咧，辦處知道，我瞭解我先。我哋隔離咗又知道曬。你牽連曬又唔好話講乜嘢。所以你執法不公就係咁樣樣啊！第一個蒙古包喺邊度起嘅？嗱，老實講，跟住跟。我哋睇唔到，搞到你哋睇到，點解唔執法？第一個蒙古包，你哋唔去制止佢，就啊，搞到成條街，街住成條公蘑菇包。 所以燒第二次你都唔制止，你哋食環全部話你啊！咁你燒死人啦！而家嚟咁，你哋係執法退係一隻香蕉，係咪？啊，咁咪解決唔到問題，就話左左街又咩乜嘢？啊！我同你，你成個蒙古包燒咗咁多人，燒死咁多人，埋你，加下嚟做嘢，我冇得直嘅我，我就肯定唔淨得㗎。依位就係，咁一句。 嗱，因為我頭先我哋撞過車，即係我意思跟進好，唔係話假真，唔係唔係唔係唔係人哋嗰度搬過嚟，而家呢邊咩一截啦。我冇理到呢度，你哋想話冇條口。你啱啱嗰度搬過嚟，睇而家呢度。我冇講過話，即係買生嗰啲嘢。我淨係喺呢度話係呢呢個嘢，佢講個盤有大細咧。因為點解咧？佢又唔係。 所以所你。睇一睇先，你睇一睇。 唔係，睇唔好。佢咩啊？佢要講。近近來，近來，近來，我哋喺度讲。嚟啲放位咁樣喎。我哋我哋問啊，調查啫。唔係啊，唔民我唔係話，我唔使話咧，你哋本身呢度擺個生火位已經係唔佢哋係有。呢度個環境咧，呢度全部係一國軍放開。你點解會安置個生火放喺呢度？買車話咧，你冇事冇？ 加上嚟講，咪逼人氣咧，就十八號搬嚟呢度。住個老婆就快死啦！加下嚟講，人哋買咗生果擺喺呢度，連箱都唔見喺呢度。你又攞翻隻情節。冇嘢發生，係咪先？其實冇嘢發生係咪？冇冇冇冇，唔係啫。你講緊冇，應該有嘅。街口，喂，好走，好走。街口，走嚟。好唔冇好唔好？好冇好街口，走嚟。係。嗱，你你你你你夠正啊！夠正啊！冇嘢，冇嘢，繼續，繼續。 唔係唔關唔係唔關你事，唔係關佢事，唔係關你事，唔係關你事，即係成績唔成，打個對白得啦。即係即係呢個呢件事咧，大家你哋都未清楚啊，點解咧？佢又受害者。 我知啫，唔係關你即係澄清呢件事咩啫？佢又係受害者嚟嘅。我哋想見，即係想澄清下，點解今次搞到咁樣？嗱，第一因為我哋都屈咗咗氣咩啊？冇同我哋開會啊！我哋即係唔係啊？因為你哋又屈咗即係佢哋屈咗都係。因為第一個咧，本應咧。 呢條街就唔會發生咁嘅事嘅。嗱，點解第一個違網，你哋唔執怪抵制佢，燒到第二次六十幾檔都繼續燒，好啦，平息咗啦，又唔去抵制違網，足之咪燒死人咯。啱唔啱啊？我你應該第一個違網咧，應該強加抵制佢，唔俾佢違網啊嘛。係你執，你係殖民見嘅執法者嚟嘛。